એટલે પુષ્પ તું આ ઘોડો પંગારીને બેઠો આ પગે મારો છે અને આ પગે મારો હે હું ગમે બેહો આ કુષ્બા એટલે હું પુષ્પા બેઠો દાબા તને જે છે કાવો તો કારખાનામાં કાઢી નાખ્યો કારખાના માંથી તો લાવો મારો પગાર કેટલા વાગે સુધી તું આવ્યો તો બે વાગે સુધી આવ્યો તો જોવું જોઈએ મેં તો લાવો તમે ગુગારો હા તમાકુ ખાવ રવા દીધી ને હાલો લાકડા કાપવાની દી આયા કારખાનામાં તો કાઢ્યા તો જાવીએ બર્તનની ભૂંગલી લેવા word. આપો આપો બોલો બોલો કાબલ કારખાનું નથી તે હોતા હોતા કાબે એ કાગાયો કા કાબો મારે અને પોલીસ આવશે આપો આપો કાપો મુંડો કાપો મુંડો કાપો મુંડો કાયો કા કાપો મુંડો ભાઉ ભાઉ પોલીસ આવી પોલીસ પોલીસ પોલીસ ભલે ના આવે ચંદન ની લાકડી સંગ્રહ સુંદર આ સાહેબ ચંદન ની જાવડી આપણે હાલે બાવન હા બાવન ના તો હવે અરે પોલીસ ભલે આવતે ને ખુશબા ભલે પોલીસ આવે આપણે એને આ સોપેટ રમવા બનો છોકરા અરે હું કરો બિલે પડતી કામ સારી ક્યાં બકરા છોકરા છોકરા સાહેબ બકરા સારું ક્યાં છે બકરા સાહેબ બકરા ના લઈ ગયા ક્યાં ના છે સાહેબ બકરા ક્યાં છે એ હા છોટા બોલો ભાવ શું કરે ઢીલ કરે ઢીલ હમણે કાઢી મૂકશે જાડિયાને જોન તું રંબા મેને આપણે કઈ બોલતો નહીં હો નહીં બોલ ભાઈ જો સંજ ના લાગડા કાઢવા ને તો મારા જેવો ભૂંડો નહી યાદ રાખજે યાદ કુસબા ઝુકે નહીં હા ભાઉ નહીં કામે ભાઉ ઢીલ કેટલા છે હાલો હરે કોણ લાગ રાખ લાગ રાખ ભલે આયા ભલે આયા રે ઝુકેતા ઝીલ કટો હા એટલે શું કરો આવડવા સાહેબ ચંદન નું લાકડું કાપી એ એવો તને ગોંડાઈ નો કરે હે તો એવું કેવાનું હતું નતું તો સાહેબ ઢીલ પી નાખો સાહેબ એ તો ઢીલ થઈ જાય એ તો ઢીલ હોય હું કરીશ હાલે ખોટા બોલ છોટા લઈ ગયા પુષ્પાને પોલીસ વાળા ખોટા હાલ મૂકવાનું થતો નથી યાર હેલો હેલો ભાવ ભાવ ભાવ ચાલો ભાવ ભાવ મારો મારો ભાવ ભાવ મારો ભાવ મારો મારો મારો મારો મારો મારો ભાવ મારો મારો મારો મારો મારો ભાવ મારો कहानी में जब हम आएंगे पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला आई एम वेटिंग पर तुझे ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा